para denunciar a entrada dentro de escasamente unha hora de un novo gaseiro cargado con gas natural licuado na ría de Ferrol. Máis de 60.000 toneladas de gas natural equivalentes a 5 millóns de bombones de uso doméstico. Unha imensa capacidade letal, unha operación con risco para os que vivimos en torno a, digo, a ría de Ferrol. Fai escasos días, facía 20 anos que o Discovery Enterprise bateu contra a Ponte das Pías. Pois ben, ese era un barco descargado e a pesar do estropicio non ten nada que ver co que podía pasar con un gaseiro cargado con gas como estes que por calquer fallo se fora contra a ponte ou se fora para calquer parte da ría. Somos miles de ciudadanos que vivimos en torno á Ría de Ferrol e, por tanto, é unha operación peligrosa, unha operación con risco. Estamos falando de 60.000 toneladas de gas que pon en risco o conxunto da población. Os gaseiros cargados con gas non poden cumplimentar a normativa de navegabilidade no interior da Ría de Ferrol, porque nunha situación de emergencia, precisamente, non poden salir da Ría. No seu momento, incluso o goberno anunciou unhas condicións para os gaseiros que entraban cargados con gas. Pois ben, por estas condicións xa foron modificadas e incluso o número de remolcadores que son utilizados na retén xa se disminuíron para abaratar os costes á empresa, é dicir, a Reganosa, a seguridade e os cartos. Esta instalación de Reganosa é unha instalación ilegal, E así o determinou o Tribunal Supremo en catro sentencias, tres delas apenas fai un ano. O goberno, en vez de proceder e a cumprir a legalidade e pechar esta instalación, o que fixo, foi aprobar ou non aplicar a lei a legislación medioambiental no caso de Reganosa, e dicir, incumplindo a sentencia do Tribunal Supremo. Un goberno que nos diz a Cotío que hai que cumprir a lei, e o primer que incumple. Reganosa non só é unha instalación ilegal, e é unha instalación nociva polo o ecosistema da ría e además peligrosa e unha amenaza para os que vivimos en torno a ría. É unha instalación que, por exemplo, no ano 2017, que acaba de rematar, apenas funcionou pouco máis do 20% da súa capacidade. Reganosa nos costou aos ciudadanos 600 millóns de euros que van a parar ao que eles chaman déficit energético e que logo Pagamos nas tarifas da luz e nas tarifas do gas. Fai poucos días o Observatorio de Sostenibilidade decía que as empresas energéticas son oligopolio español, son as empresas que máis ganan en toda Europa. Pagamos as tarifas máis altas da luz e da electricidade. E todo eso se fai porque os gobernos, ao último, nas últimas décadas, tanto un como outro, estuveron gobernando a prol das compañías energéticas. En noviembre deste ano, según este observatorio, as tres grandes empresas energéticas tiñan un beneficio de 4.200 millóns de euros. E na mentras a centos de miles de ciudadanos se cortaba a luz precisamente por non poder afrontar os gastos pola situación de crisis. E Reganosa contribuía a este déficit con 600 millóns de euros. E podemos ver nos medios de comunicación a campaña publicitaria na que participa incluso o presidente da Xunta de Galicia de Feijóo que ven falando dos éxitos de Reganosa e é para ocultar esta situación de que é unha empresa que apenas produce o 20% da súa capacidade e con total desfachatez e impunidade o presidente da Xunta de Galicia está dicindo que hai que ampliar as instalacións cun tercer tanque e incluso hai que modernizar esas instalacións E o único que pretenden é precisamente duplicar o timo e pasar os 60 millóns de euros ao ano que nos costa a 120 porque eles ingresan tal como está o sistema gasístico en función da capacidade non do que produce é dicir, aumentar o timo a población e aos ciudadanos a través das tarifas da luz e electricidade e en eso está participando con toda a impunidade o presidente da Xunta e isto é así porque como decía Os sucesivos gobernos están a prol das empresas energéticas. E o resultado é a política de portas giratorias, donde os presidentes e ministros pasan a formar parte dos consellos de administración destas empresas e a cobrar boas remuneracións. E aí temos o caso de Aznar, o caso de Felipe González, o caso de Isabel Tocino, de de Salgado e máis recientemente, o que foi director da Guardia Civil do Partido Popular Fernández de Mesa, o exalcalde de Ferrol, Rei Varela, que pasa a formar parte do Consejo de Administración de Reganosa, xuntamente con José Luis Méndez, o da Caixa de Galicia, que se foi con máis de 20 millóns de euros e levou a Caixa ao crack e está aí agochado no Consello de Administración de Reganosa tamén chupando da canoa. Esta é realidad. Reganosa é produto da corrupción político e financiera deste país, donde os gobernos do Partido Popular, sobre todo, favoreceron ao Grupo Tojeiro para que conseguiron as pluralías fraudulentas de 30 millóns de euros e se están embolsando anualmente 60 millóns de anos 60 millóns de euros unha empresa e unha instalación totalmente deficitaria e totalmente prescindible porque nós en Galicia recibíamos gas antes de 2007 por gasoduto a partir de Portugal máis barato e pecharon e teñen pechado este gasoduto para justificar o funcionamiento de Reganosa e é un timo para os ciudadanos por eso desde aquí exigimos o cese da actividade desta instalación por ser unha instalación ilegal, nociva para o medio ambiente e además totalmente prescindible. Por eso exigimos que abran o gasoduto Tui, que nos dá gas moito máis barato. E, por tanto, esta instalación é prescindible. E, ademais, desde aquí tamén planteamos a idea de que hai que facer unha auditoría ao sistema energético para aclarar as contas deste sistema, que, como dicía, e como dicía o observatorio, da sostenibilidade. Son as empresas que máis ganan de Europa, as tarifas máis altas de Europa e, e, ao, e ao mesmo tempo o sistema máis contaminante cara ao efecto invernadoiro, que é o sistema energético do Estado español. Amigos e amigas, nada máis. Planta de gas fora da ría.